Jeszcze inne ujęcie karpackiej Troi rekonstrukcji jakichś domków mniej więcej 1600 1600 rok przed naszą erą niedaleko Jasła a teraz idziemy, idę do części słowiańskiej to była jakaś inna kultura wcześniejsza